Ola outra vez. Eh, imos eh, rematar xa con esta serie de vídeos sobre o software que podemos empregar para poñer voces a unha animación ou para doblar cine. Eh, nesta última parte xa imos integrar eh, todos os elementos dos que falamos. O vídeo, um, o programa para gravar multipista, o jack que os conecta a todos e o que nos faltaba era poder ter o sonido orixinal eh, no programa de grabación. Xa vimos no primeiro vídeo que, desgraciadamente, non se pode gravar todo xunto porque o usalo con, con este programa Jack impide un pouquiño a captura de pantalla, entón non se pode facer con facilidade. Ben, voulle dar o vídeo no que fixen previamente os pasos e vámonos comentando. Aquí podes observar como eh, outra maneira de cargar o vídeo, outro día carguei no por comandos, tamén se pode cargar como vedes por gráfico, como a calquer outro programa, daslle abrir archivo, buscas o ficheiro no que está o teu vídeo, o vídeo que imos, no que imos poñer voces, aí teño nesa carpeta, e aí vai. Entón, poñámoslle a opción esa de que permaneza por riba, En Windows non estou moi seguro de, de como se fai, pero entendo que sí que se ten que... Xa vistes que nos sistemas eh, GNU é eh, facilísimo, díselle que permanece por riba xa está. Entón, ahora ben o bo, damos en sesión, importar, e aí buscamos o ficheiro que separamos no paso anterior, o que xa só ten o audio. Ten que estar en formato WAV. Se o fixestes en formato MP3, podedelo convertir co programa Audacity. Eso é moi sencillo, dáselle a exportar e xa está. Cargades o MP3, dadeslle exportar como web e, e vía. Entón xa estamos cargando a pista. E, aí está. E xa teríamos a pista de, de audio na que imos gravar as nosas voces. E debaixo, bueno, teño a dúas veces porque o fixen dúas veces para enseñárvolo. E, e iso sería todo, xa teríamos o sistema montado. Falamos un pouco outro día de que habería posibilidade con algúns eh, programas de, de quitar as voces que viñan no original para que se quede só a música. Isto, dependendo do ficheiro, pode ser máis fácil ou máis difícil. Em, anda que vos dixen que Audacity ten a función, con este tipo de ficheiros con audio tan antigo non vos vai a funcionar ben, vai vos estropear todo o audio. Cando funciona ben é cando as pistas estéreo son moi diferentes e a voz tende a ser común. Entón o programa analiza as diferenzas entre as dúas pistas de estéreo e deixa a illada a voz, eh, desde ese punto podes tanto quitar a voz como deixar a voz soa, xa, xa escolles. Pero con este tipo de audio tan antigo, isto eh, é moito máis difícil de facer, é no que facer por inteligencia artificial, e so Audacity non o fai. Poderíades descargar algún programa en internet que sí que o fai máis ou menos ben, como por exemplo eh, Voice Remove, ou este outro programa media.io que vin que permite máis cousas desde a versión gratuita. Co Voice Remover, na versión gratuita, só se che deixa un límite de minutos, aínda que polo que vin deixa moito mellor. Este fai no aceptablemente, quita algunhas voces, pero, pero bueno, como vos digo, o resultado vai ser malo. Entón, se usades este tipo de vídeos antigos para doblar, hai que facer a idea de que imos ter as voces orixinais por detrás. Pero bueno, hai doblaxes que manteñen as voces por detrás, así que tampouco sería un grave problema. E se tedes a sorte de ter un vídeo máis moderno con audio máis moderno, pois xa vai estar máis fácil. E, e isto foi todo. Feliz doblaxe.